minha reflexão faz sentido, professor Otero? Vai, vai, vai, vai. A, a mí parece que, que esse é um ponto importante, tem que ver com com o que com o que vamos a falar. A mim me parece que uma das diferenças fundamentais e que há muita gente agora preocupada nisso é que agora há poucos filtros a informação que lhe chega a cada cidadão. então Realmente antes había realmente filtros que eran editores, os editores das revistas, os que escribían libros, había unha comunidade que servía para decidir se unha información era válida ou non era válida. Ahora realmente hai unha calquer persoa pode ser xerador de información que lle chega a miles ou a millóns de persoas que tengan que decidir por sí mismos sin un filtro que, les ayude si esa información es válida o no es válida. Y e por eso, ahora mismo, es fundamental de, desarrollar, o como se dice, desenvolver esas capacidades mínimas críticas para decidir, bueno, esto es válido o no es válido, esto es verdade o no es verdade. Entonces ese es un problema importante, porque hay moita información que é relativamente complexa. Como se fai eso? Eh, eh, parte deso vamos a falar un pouco, na, vou, vou tratar de falar un pouco e plantexar ese, ese problema. Eh, eh, eh, que ten, pois que xa digo, moito que ver con esa diferencia. No tempo de Newton había moita xente que ni siquiera era capaz de ler, pero cando leían eran materiais que habían sido validados por xente que sabía. Ahora non, Ahora tenemos